Corbaldang inendorso naman ng Partido Federal Pilipinas si dating Senador Bongbong Marcos Jr. bilang kanilang presidential candidate para sa 2022 national elections. Isang resolusyon ang ipinasa ng partido kung saan inendorso nila bilang standard bearer si Marcos sa isinagawang convention sa Tupi, South Cotabato ang kay PFP General Counsel George Briones. Inendorso ng partido ang dating senador dahil ito ang nais ng mga miyembro. Kinilala ng partido si Marcos na matalino, edukado, down to earth at may sense of humor. Binuo ang PFP noong 2018 at mayroon na itong 1.5 milyong miyembro sa buong bansa. Tatlong daan sa kanilang miyembro ay nanalo doong 2019 elections. Talking Good about yan. campaign po, Attorney Lavinia, kasi ngayon nasa ibang panahon tayo considering itong technology na na-enjoy natin ngayon at nasa pandemya po tayo. Gaano po kalaki ang magiging papel po nung kampanya na gamit ay social media? Do you think malaki po ang dikta nito sa magiging resulta ng 2022 elections, Attorney? Napakalaki po. Napakalaki ang social media kasi uh, walang malalaking rally eh. Uh, noong 2016, malaki na yung social media. Kaya nanalo si President Duterte. Pero combination pa yon kay President Duterte. May social media, pero ang next step, malalaking rally sa bawat bayan. Di ba? Ganun ginawa niya. Spread muna sa social media and then rallies. Ang lalaki. Uh, ah, Junarf yung mga rallies ni, ni Grace Pon, ni, ni, ni Maron, ni, ni Binay, di ba? Ngayon wala na yung malalaking rallies kasi bawal na hindi hindi ano, hindi hindi safe 'yon, di ba? So it's is social media all the way. May radyo din, may TV pero minor. Alam mo kung bakit? It's so expensive. Uh, mas marami kang makukuha sa social media. Mura lang yung social media. Mura lang yung influencers. Mura lang yung pag pagbombard mo ng mga ng mga grupo through through through, through social media. Kaya to be honest, uh, stroke of genius yung pagpili ni ano ni um, uh, Mayor Isko ni Orbe kay kay ano no kay Willie Ong. Kasi si Willie Ong maaaring hindi nanalo sa last election for number one sa social media at marunong gumamit ng social media. Ganun din si Orbe marunong gumamit ng social media. Actually, si Senator Lacson at si Senator Soto, uh, yung kanilang launch, napaka social media friendly din, di ba? Yung pinipilaban, old school. Yung, yung, yung faction, yung pag-launch nila ni Bongo at ni President Duterte as Vice President, medyo palpak siya. Kasi the usual meeting, di ba, na hindi naman pinapansin na yung gano'n. Ano, ano pumapansin yan? Yung, yung traditional press lang, hindi social media. Uh, yung kay Pacquiao, mix siya ng social media at uh, at sa traditional, di ba, na, na political rally, na, na may programa, yung mga ganong klase. I think the one who masters social media will win this election.